ーズアートのみきです今日は番外編4カフェ巡りで築地のカフェに来ておりますわあ一番上が一番おすすめっていう意味だよね <laughs> えそういうことですよね何でもおすすめですあそうじゃあエスプレッソマキアートで 円です。まあ、ちょっとアイスはどちらーレラで。アイス。ああ、見てしアイス一アイス一個だけ入れてもらっていいですか。えーと、氷は入れないんですか。あ、これはホットってことなんだ。えっとですね、アイスできるんですけど、氷は入れずに、えっ、ー、とアイスを作る。あああ。はいじゃあ、じゃあアイスで。アイスでいいですかはい。 これゃっていいのわーあ最高いいですね苦味がいいですね最高です甘そうだねでも、うん、それがハワイアンなんちゃら塩味ああ塩キャラメル的なわあ センステンバーレマイで待ってこれやばくないうん混ぜた方がいい混ぜた方がいいですかこれあこうやってちょこちょこ飲んであなるほどね了解でございますこぼしそうだよねでもねうまく映らな うまいめっちゃうん